mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa imyaka igihumbi ikinyempumbi imyaka igihumbi nicyo cigwa tugiye kurabira hamwe mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi nkurundira mugenzi imbere y'uko twinjira mu idonido ry'icirwa cuno munsi tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho umwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'ibihabwa icubahiro mwami urakoze kuba wemeye kubana natwe mwa kino cirwa turakwinginze ngo udusobanurire neza icyo ijambo ryawe ritubwira mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mpete kubivuga icyigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo imyaka igihumbi iboneka hariya mu byayishure yohani igice cya mirongo ibiri ijambo ry'imana hariya mu gitabo cy'ibyayishuriwe yohana igice cya mbere ku murongo wa cumi n'indwi yohana aravuga ati ehe araza arana kandi igisho ryose rizomubona n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose azoborogeshwa nawe igihe yesu kirisito azoza yohana arabisobanura neza avuga ko abantu bafise ibyaha bazoca bicwa n'ubwiza bwiwe mu gihe abagorotsi bazaba bakiriho bazohindurwa pawulo arabisobanura neza hariya mucete yandikiye ari tesalonike igice cya kane ku murongo wa cumi na gatanu gushikana ku murongo wa cumi n'indwi abazoba bakiriho bazohindurwa abagorotsi bazoba barapfuye nabo bazozuka batagisubira gupfa ariko kandi yohana nawe yari yavuze yuko abanyabyaha bobo bazomubona bakicwa n'ubwiza bwiwe bagaca bapfa ni kuvuga ngo muri icyo gihe abagororotsi bazozuka bahindugwe basanganire yesu maze abazaba bakiriho nabo mu kanya nk'ako gukubita urugohe bazohindurwa nabo nyine basanganire yesu bigire mu ijuru bajyane na kirisito mu bwami bwiwe ariko kandi abanyabyaha bobo bazoca bapfa bazokwicwa n'ubwiza bwiwe ni kuvuga ko abantu bazoba bamwe bibereye mu ijoro b'abagororotsi haba bapfuye n'abazoba bakiriho ariko abanyabyaha bobo bazoba nabonyene bose bapfuye ni kuvuga ngo ku isi nta muntu n'umwe azoba agisigayeho iyo niyo ntango y'imyaka igihumbi ni kuvuga ngo satani azoba asigaye wenyine kubera yuko wewe icyamufasha ikintu cyari kimutunze kwari kuzimiza abantu noneho nta muntu n'umwe afise azimiza mu yandi majyamba baboshwe nicyo gituma hano yohana yabonye hariya mu gice cya mirongo ibiri ku murongo wa mbere mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufungutso rw'ikuzimu afise n'ikinyonyoro mu minwe afata cya bisato nicyo yanzoka ya mbere niyo mugwanizi irindi satani akiboha ngo kimare imyaka igihumbi mu by'ukuri kubohwa kwa satani aboshwe n'uno mumarayika nuko satani yari agiye kumara imyaka igihumbi adafise umuntu n'umwe azimiza niko ubusobanuro bwa bibiliya bubyerekana agikororera ikuzimu arahadadira ashyiraho ikimenyetso cy'ikirumanya kugira ngo nticyongere kuzimiza amahanga gushyitsaho imyaka igihumbi izoshirira niyashyira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito bagenzi bibiriya irabisobanura neza ngaha yuko abantu bose bazoba ari abagororotsi ku murongo wa kane mbona intebe z'ubwami mbona bazicara kuri zo bahabwa ubucamanza kandi mu n'ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira inta yesu n'ijambo ry'imana nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacu kandi ntibemeye gushirwako ikimenyetso cyacu mu ruhanga cyangwa mu kiganza baba bazima bafatanya na kirisito kuganza imyaka igihumbi bino rero birasobanutse neza babandi bandi bapfuye batemeye gusenga igikoko n'igishushanyo cyacu ndavuga ngo abantu batemeye gushirwako ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza ni kuvuga ko bataruhutse dimanche ahubwo bo baruhutse isabato bitondeye amategeko y'imana y'urukundo bari bakunda yesu kirisito ku rugero ruhambaye nk'uko yesu yari yarabibasabye hariya muri yohani igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na gatanu bino niko bisobanura bano rero bategereza kuba bafise ibyizigiro byo gushyiraho ikimenyetso cy'imana mu gishingo cyo gushyiraho ikimenyetso cy'abantu bari barahisemo imana n'ukuri kwa kwa bibiliya bano rero naho bari barapfuye bari babyutse kandi abari bakiriho bari bambaye kudapfa baca bajyana na kirisito mu ijuru bicara ku ntebe z'imanza bafatanya na kirisito kuganza kandi bihweza imanza z'abapfuye babandi bari baraciwe amazosi babandi bari baragiriwe nabi babandi babaho mwino ino si ubuzima bw'akaga buhambaye kugira ngo gusa bashobore gukomeza bashingira yesu ntahe ntibabe intahemuka babaye intahemuka mu by'ukuri ku kwizera bano bonyine nibo bagaragaye abanyabyaha abashyizweho ikimenyetso cy'igikoko babandi bagendanye na wa muvugishwa w'ikinyoma babandi bigisha mu byagezwe by'imana byarahavuye babandi bigisha inyigisho zo guhindura no gufobeka amategeko y'imana babandi bose bazigishijwe n'abazigishijwe icyo rero nicyo gihe cy'imyaka igihumbi kubera yuko umugwanizi yahanuwe imyaka igihumbi n'ijoro ariko arabuzwa ubwumuzi bwiwe akanka ategereza gusohora imyaka igihumbi yicaye aha wenyine kugira ngo ashobore kwisubiramo arabe ingaruka mbi z'ibyo ateje araba ukuntu ibyo yatakaje n'ukuntu agiye guherengetezwa burundu mu gihe abagororotsi bo bazaba bishimye banezerewe bariko barasiguza neza ibyerekeye ukuntu umwami wacu yesu kirisito yemeye kuza kuducungura kubera yuko ibyerekeye agakiza ku muntu na n'uno munsi biri cyari igisigabwenge hariya abandanya habyerekana neza avuga yuko inyuma y'imyaka igihumbi niyahera inyuma y'imyaka igihumbi niyahera hazoca hongera kuzuka ariko abapfuye mu muzuko abazutse mu muzuko wa mbere bo barahiriwe kuko ntabwo baharurwa ku rupfu rwa kabiri yamara abatazuka mu muzuko wa mbere bo bazozuka mu muzuko wa kabiri ariko baje guhanwa ijambo ry'imana rimbarira ngo ku murongo w'indwi kugwa kwa satani intambara y'iherezo iki gihe satani yamara kure kugwa hazoba hariho abantu bahambaye babayeho mu gihe cya kera ku intambara hazoba hariho ba bandi babamba yesu banse kwihana hazoba hariho ba bica intumwa urupfu rw'agashinyaguro hazoba harimo abantu bahambaye cyane ku byerekeye intambara hazoba harimo abantu bahambaye cyane mu byerekeye kunywa urumogi hazoba hariho abantu bahambaye mu byerekeye kunywa inzoga mbere no kuzihinyanyura hazoba harimwo abasambanyi bahambaye hazoba harimo abagizi ba nabi bahambaye bamwe b'inzigo n'ishari bagenzi nagenda babwire ngo uko umuntu apfuye umusaruzwa runo rupfu dupfa ni rw'itiro uko umuntu apfuye nikazikangura wapfuye uri mu busambanyi uzuka uri mu busambanyi nyine wapfuye uri mu kabaregwe uzozuka uri mu kabaregwe nyine wapfuye uri kwicana uzozukira mu bwicanyi nyine uko umuntu yapfuye nikazozuka bano rero bo mu kabiri bazozuka biteguriye gukora ikibi icyo gihe niho hazoba harekuwe satani kubera yuko azoca ababwira ati ni njyewe ndabarekuje ni njyewe ndabazuye yandi majambo ni njyewe mwami wanyu azoba yongeye guhabwa kandi gahe gato ko kubaho azoba ahawe akahe gato ko kongera gusonzera intambara yiwe yatanguje hariya mwijuru mu gihe cya kera azobabwira ati rero nimutangure mwitegure ba bandi babahinga mu gukora ibigwanisho bazotangura kubikora ba bandi mu guhingura urumogi bazotangura kurukora maze babahe kugira ngo bagire ingufu. umuntu wese ubushobozi bwiwe bwo kugira nabi azoba afise akaryo ka nyuma ko kubukoresha muri uwo mwanya maze bategura intambara ihambaye nyuma maze icyo gihe yesu kirisito nawe azokururuka umugwa wera Yerusalemu uzokururuka uvuye mu ijuru ku mana hejuru yo hari igice cya mirongo irindwi na rimwe ku murongo wa mbere mbona ijuru risha n'isi isha kuko ibya mbere byari byagiye mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku mana usharijwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe kino gihe abagorotsi tuzoba turi kumwe na kirisito kandi tuzoba twambaye ubwiza bwiwe ubwiza bwiwe nibwo buzotumurikira nibwo buzotuma tubaho kandi ijwi ryiwe rihambaye rizoba ryaratwambitse ubuzima bwo kubaho tudapfa muri icyo gihe abanyabyaha bobo ntabyo bazoba bazi zoba bazi yuko kwa kundi bica petero na n'ubu bashobora kumwica yamara kino gihe ntibizoba bigikunda oya bizoba byaheze babandi barondera kungirira nabi muno munsi nambaye uno mubiri bazoba bazi yuko nicyo gihe bizoba bikunda yamara ntibizoba bigikunda ntabwo nzoba nduye kuno mumbona ahubwo ibyo yesu yasezeraniye azoba yarabimpaye nzoba ndiko ndiruhutsa kandi nezerewe ntago nzoba nk'igitinya urupfu ukundi oya mbere nta nubwo nzoba mfise ukubabara nimurabe nawe ino ntambara ukuntu izosozerwa mu gihe abandi bobo bariko barakorana inguvu bakora ibigwanisho ruhonyanganda n'umwete udasanzwe kugira ngo bashobore kurwanya ubwoko bwera muri icyo gihe abari mu bwoko bwera bobo ntabwo bazoba bafise ukubatinya ukundi bagenzi bizoba ari ibintu bihambaye kubera yuko umugwi uzoba uri kumwe na kirisito uzoba ufise kwizera no kugororoka kuzuye kutagabanije na gatonya mu gihe umugwi uri kumwe na satani nawo ufise ata kagatima katuburira kaburira abantu ku ino si ngo bareke gukora icyaha ntikazoba kagihari bazoba basa na satani ijana ku ijana bazoba biteguye gukora ikibi ku rugero ruhambaye maze niho bazokikiza umugwa Yerusalemu ngo bawutere besitare bya bigombe byiwe babahinga bo ku ntambara zabibesitaye abasoda babo kandi mu by'ukuri bizoba ari ibintu bihambaye iyi niyo herezo y'intambara ihambaye iyi niyo nsinzi ya kirisito izoba ibonetse muri icyo gihe bizoba bigenze gute dusomye hariya muri yohana iby'ishuri hari igice cya mirongo irindwi ku murongo wa cumi na rimwe gushikana ku murongo wa cumi na gatanu havuga iki havuga ngo mbona intebe nini ya yera mbona n'uyibyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho byahora ntihaba hakiboneka mbona abapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingurugwa kandi ikindi gitabo kirazingurugwa nicyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacibwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo urupfunakuzimu bigarukana bapfuye bo muri byo baciga imanza zikwiranye n'iby'umuntu wese yakoze kuzimu baterwa muri cya kiyaga caka umuriro bagenzi bizogenda gutya ibi mu gihe abapfuye bazaba bazutse kandi biteguriye kuza gutera muri icyo gihe mu gihe bazaba bazungurutse uwo murwayi wera yerusalemu ijambo ry'imana rimbarira ku mubiro uzoti hejuru no hasi maze ubatigize bapfe bahere baherengetere ariko imbere y'uko umuriro uza ibyanditswe byera bimbarira yuko ngo umuntu wese azokwibonera ibyo yakoze urubanza rw'imana ruzoba ari urubanza ruhambaye urubanza rugororoka urubanza rutarimo amanyanga cyane kubesha kubera yuko ijambo ry'imana rimbarira ngo kuno muri ko murakurikirana kino cyigwa mumbona mumbona nk'ikirori cyangwa mumbona nk'uraba televiziyo nk'uraba filime niko n'abanyabyaha bazokwibonera ibyo bakoze igihe wari gusambana ukaba waranse kubyihana igihe wagenda kwiba ukaba waranse kubyihana igihe bakubwira ati ruhuka isabato wowe ugakomeza kuruhuka dimanshi igihe imana yakubwira ati njyewe ariko kumbwira ukumvira pasitoro wawe bino byose bizogaruka nk'ubirorera mu kirore nk'ubiraba muri filime uzobona ibyaha wakoze kandi wibuke yuko utabyihanye maze ijambo ry'imana rimbarira ngo bose bazopfukama bafukame bavuge ngo imanza z'imana ziragororotse kandi kino gihe ntabwo bazoba bafite uburenganzira bwo kwihana ukundi ahubwo bazoba biteguriye guhabwa igihano gihambaye igihano bazohabwa kingana na kiriya yesu yahawe igihe yari ari ku musaraba urupfu rw'agashinyaguro n'umubabaro uhambaye nibyo bizohabwa abantu banse kwihana umuriro uzoca hejuru no hasi ubarigite nibwo rupfu rwa kabiri mugenzi nagana kubwire yuko abize yesu kirisito bose batandukanye n'icyaha urupfu rwa kabiri nta rubanza rubafise nta ruhara rubafise ko nyamara abagikura icyaha bose bakanga kubiheba bo bazoharurwa mu rufu rwa kabiri mugenzi izere yesu kirisito bicitwa na munsi ntakira ijambo ry'imana najya ndakubwire yuko icyaha tutazokwamaho ego icyaha ntikizokwama inyuma y'imyaka igihumbi yesu azuricyaha n'abantu bose yesu azubiko bwacu nyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azahaka niwe wenyine ahanywa apfanye n'icyaha cyiwe yamara gusohoza icyaha gihugu niho ikibazo cy'igihugu niho igihugu cyiza bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito Não kwizera umwami wacu yesu kirisito ijambo ry'imana intozi ijambo ry'imana ijambo ry'imana n'icyaha kugira ngo habagare abantu batandukana nzobaha kugira ngo bavuge ibyizigiro byo kuzobahuriza mudahera mu gihugu cy'ingenzi mu isi ishaje nicyo gituma mugenzi utuma ubushake ku bandi kandi mugenzi utuma ubushake ku bandi kandi mugoye kugira ngo uzabone abone bitamugoye ukora abone কারণে kugira ngo urakagira ishaka notification kugira ngo uzarangisha giye kugira ngo ushobore kugakurikirana bitakugoye kugira ngo ushobore kugikurikirana bitakugoye ikibazo nacyo wokora ikibazo canke ikintu wifuza gushikiriza abantu benshi canke ikintu wifuza gushikiriza abantu benshi canke twebwe canke yandika muri komante canke muriga wifuza kutwerekeza mu rugendo turimo batwerekeza kuri izo nimero twandikira kuri izo nimero ziza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 gira nawe uco uterereye mwakino kino dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi